mga tagtap ang ginawa. And let's go. Alabi tiglin. Obsidian. Ah? Obsidian. ano po? Gusto ko na ano? Crying. Ako, crying. Tatawa ko. Baka hindi. Hindi <laughs> ko Asan ka, Teren? Oh, dito sa rin. Ay, wait lang, wait lang siya agad. Wait lang, wait lang. ba siya? Kay, kailangan niyo fry? Siya na ano, yung spawn. Sige, wait. Tawang-tawa dyan. Dito! Asang Ito sa ikaran mo, itanay kay... Ay! Ito. Sorry. Anong farm to? Gold. Oh, free gold. <laughs> Oy, wag <laughs> wag mo kunin yan ako gumawa niyan. <laughs> Sige, okay lang. Ganito lang gumawa ng ano gold farm natin. Mm. Pero napakadali. Apaka. Ay, Swan! Oh! Hindi mo naman ano tatanggal Ano to? World Once mine! Ang sama mo! Oh, na lang yan. Meron ako niyan eh. Ayun ka na yan. Lolo, yo, dude. Maraming ka rito. Ikaw muna akong papatayin mamatay para matanggal yan. Alam na, alam na corner. Ikaw, ang sakit, sakit na turn. Ah, bahala ka dyan. Magpares tayong mamamatay. Pares tayong mamamatay, Nay. Ah, di ako natawa. Nakaship ako eh. Ay, sorry. Pagtik na. Naiiwaraw ka rin sa akin. Guys, so, nagkawa ko kayo. Guys, hinagyan niya ako ng curse of mine. Oh my gosh. Tinahay ko na Neto. Oo, kailangan ko ng armor. Pero, oh, curse of mine. <laughs> Sawa mo. <laughs> Ay. <laughs> Anong ginagawa niyo sa akin? Nananayik na ako dito! <gasps> Ah. Hello. So, yan. Nakita niyo ako panlakop na rank ng course bind. So, bali, nandito tayo sa bagong server natin ng crafter pH. So, guys, hindi ako makakapagkita kung paano ako gumawa ng mga projects ko dito sa loob ng one month. So, ito ang isa. Um, except that one. So, ito yung starting house ko. Starting house ko na Japanese time. And then, wala na kasi akong footage nyon dahil nag-uninstall ako at nalimutan ko mag-backup ng mga records. So, ito wala akong maipapakita sa inyo kung paano ko ginawa yung mga buildings ko dito or build. Bali, masyado ng mahaba yung aking video oh hi hi hi and then oh, ipapakita ko na lang siya sa time slap dahil masyado nang mahaba at hindi ko alam kung okay pa ba yung video at mailabas ko na siya tonight yes ngayong gabi din so guys enjoy the time slap and and and and and Enjoy! Enjoy, enjoy, enjoy the time slap! ay bangatin tapusin to video ay sabihin ko sa inyo na 500 na yung followers ko sa Facebook page. So, alam nyo may currently tayong giveaway na kapag, kapag 100 tayo, ay 100, 1,000 likers, magpapag-giveaway si Ate Ren. Kung makaka 1,000 tayo. so, <laughs> diba, na. Naka 500 na tayo. So, huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment. Mag-subscribe na rin kayo. Napagod na ako mag-record. Kanina pa ako nagre-record. Bye-bye. Bye-bye sa inyo next episode ulit.